Привет, друзья! С вами Любомир Борода. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как сплести кулак обезьяны или monkey fist. Что это такое? Это такой девайс из паракорда, девайс-брелок, а, в который вплетен металлический шарик. В моем случае этот шарик 1,8 сантиметра, то есть 180 миллиметров в диаметре. Каким будет шарик в вашем случае, это дело ваше. Главное, правильно подбирайте витки, чтобы они грамотно легли на ваш шарик. А для Monkey Fist существуют э, специальные станки. Вот. Э, у меня такого нет, и я нормально справляюсь э, с плетением данного девайса просто на руках. Вот. Как я это делаю, я вам сейчас покажу. Вот. У меня есть отрез паракорда. Вот. Для того, чтобы сплести э, кулак обезьяны, достаточно полутора-двух метров паракорда. Можно взять больше, тогда у вас э, будет возможность э, доплести какой-то интересный темляк или ланьярд к вашему шарику. Можно взять меньше, тогда у вас получится ну, какой-то там брелочек э, и такие вот дела. Я, когда делаю такие вещи, на паракорде не экономлю. Вот. Э, лучше, так сказать, э, взять больше, чем потом переплетать. Вот, э, соответственно, с этой стороны, которую мы будем плести, я взял полтора метра, чтобы мне было удобно. Вот. С этой оставил примерно столько же. Вот. Но можно меньше, потом вы увидите, что куски останутся. Вот. И, собственно, плиту я это на ладони. Вот таким вот образом. Берем паракорд и делаем такие вот э, аккуратные витки аккуратные. В моем случае их будет 4, э, так как э, для прохождения по моему шарику вот как раз 4 витков очень даже достаточно для того, чтобы сделать интересный девайс. Вот, собственно, смотрите, здесь я зашел между пальцами, вот. Далее витки у нас уже пойдут э, вот таким вот образом, то есть вот так. Это мы... Сейчас давайте я уберу один палец. Вот, чтобы было у нас место побольше, чтобы было понятно, что мы делаем дальше. Дальше мы заходим на витки с этой стороны. Таким вот образом. Понятно, да? И делаем такие же 4 витка или сколько вы будете делать Главное делать так, чтобы витки были у нас все ровные. Ровные в плане один к одному лежали, как спиралька, и не путались, не переплетались между собой. Вот. Вот здесь я также прошел 4 раза. И теперь завожу на пятый оборот, но не обматываю полностью, а просто захожу в эту петлю, вытаскиваю здесь из-под пальца, для того, чтобы витки у нас пошли уже вот сюда, вот сюда под вот этим самым делом. Вот, сюда уже можно вставить шар, чтобы было удобнее. Вот, и едем вот сюда. Первый виток. Соответственно, здесь опять можно уже палец ослаблять. у нас раз виточек, да? Вот тут он у нас второй виточек. Третий. И четвертый. На этом все. Наш девайс готов. Спасибо за внимание. Шучу. Вот. Дальше <laughs> что мы делаем? Э, мы начинаем все это дело постепенно стягивать. Я стягиваю со стороны, э, получается, левой, откуда я начинал, чтобы вот в эту сторону дать э, больше паракорда после того, как мы все это дело подтянем. Понятно, да, о чем я? То есть я беру здесь и, значит, вот, начинаю вот эту вот стропу тянуть. Главное не потеряться, главное всегда затягивать все в одном направлении. То есть вот мы за нее взялись, и мы понимаем, что мы идем верным путем. Сворачивать никак нельзя. На перекуры, телефонные звонки – отвлекаться не рекомендую, <laughs> потому что можно запутаться и потом крутить его вот так вот взад-вперед, э, пытаясь найти, откуда же мы начинали. Вот, и идет вот такая вот утяжечка. А я, можно сразу затягивать, сразу сильно, уже ну, до победного конца. Я стараюсь, например, в первый проход утягивать не очень сильно, для того, чтобы а, у нас все витки легли аккуратно, грамотно, были распределены. Вот. А уже потом я беру таким, таким же образом, но делаю второй проход утяжки, для того, чтобы уже добить какие-то недотянутые моменты вот, и не переживать о том, что где-то мы очень сильно перетянули, и теперь нам придется Э, все проходить заново. Ну, собственно, я надеюсь, что вы поняли, о чем я сказал. Сначала идет утяжка просто плотная, без затягиваний, а вторую утяжку мы уже делаем затягивая каждый виток как можно сильнее и плотнее к самому нашему шарику. Вот. Такие вот дела. Сейчас вот мы еще пока что делаем первый проход – для того, чтобы весь этот запас паракорда вывести наружу, чтобы он у нас не болтался здесь. Если неудобно брать ногтями, то можно взять иголочку, которой вы пользуетесь при работе с паракордом, и аккуратненько подцеплять кончики. Вот я дошел до конца и таким образом немножко его как бы уже и свел. Да? А теперь смотрите, придаем ему форму. Он у нас уже такой плотненький, в принципе, клевенький. Но вот такие моменты я бы подтянул еще. Вот. Ну а дальше, после того, как мы все утянем, вы здесь делаете какой-нибудь бриллиантовый узел, еще какую-нибудь фельдеперстую штуку. И наплетаете ланьярд, ставите какой-то карабин и пользуетесь этой штуковиной, как вам будет удобно. Вот. Сейчас я камеру выключу, дотяну до конца, чтобы показать вам. А, можно, конечно, и так оставить. И очень много фотографий в интернете видел, что делают именно вот, вот так. Вот. Но лучше я покажу вам как это сделать поплотнее. Процедура та же, просто пройду ее еще раз. Итак, друзья, вот я довел его до конца. Смотрите, аккуратный, клевый, прикольный, собственно, кулачок. Вот, далее, как я вам уже говорил, здесь вы можете сразу начать что-либо плести, либо сделать какой-нибудь э, бриллиантовый узел. А как делать бриллиантовый узел, я <clears throat> показываю вам ссылочку в этом видео. Вот. И, собственно, наплести здесь уже темляк, ланьярд, как будет угодно вашей душе. Вот. Можно сделать вообще просто. Вот. Таким вот образом, да? давайте попробуем что-нибудь запендюрить. Блин, большой кусочек я взял паракорда. Ну... Но... Лучше перебздеть, чем не добздеть, как говорится, верно? Вот. Собственно, такая вот фигня. Вот. На этом все. Вот. Спасибо за внимание, что досмотрели этот ролик до конца. Вот. Надеюсь, что э, никакой сложности в плетении кулака обезьяны у вас не возникнет. Вот. Если что-то не так, или если что-то так, то в любом случае я буду рад вашим вопросам, комментариям. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте его своим друзьям. Вот, а я постараюсь э, оправдать ваше доверие. До новых встреч, друзья. С вами был Любомир Борода. Всего вам самого хорошего. Э, будьте добры. Пока-пока.